Hello，大家好，欢迎回到演艺 career 啊！之前分享过一部怎么去维持生活习惯的影片之后呢，就有几个朋友向我提到他们的困难，他们都理解我在影片里面分享的概念。那简单来讲，就是他们已经建立了适合的一个思维逻辑，但是在实际执行中总缺了一些意志力来去坚持下去啊！啊，下班之后常常觉得。 而一整天下来这样，好累，好辛苦，就只想做完一件事情，一前面去放空。就算知道心里知道说，哎，这样子耍废啊，也没办法让自己往想要的生活前进。但是他就是没有那个足够的意志力去坚持下去。啊，其实呢，人的意志力是有限的，它是会被消耗掉的。如果你从起床就开始一直消耗你的意志力，下班之后呢？ 你一定就只会想要休息而已。有一个叫做 Roy Baumeister 的啊社会心理学家，就做了一个很有趣的实验。他找了大学生来，然后分成三组，每一组都给他巧克力饼干跟红萝卜。第一组学生他能吃巧克力饼干，也能吃红萝卜，随他自己选。但是第二组学生呢，只准吃红萝卜。那第三组学生则是两个都不能吃。 接下来，他让三组学生都去拼图，但是呢，这个拼图是有做过手脚的哦，你是绝对没办法拼完的，因为它缺了几块。然后呢，这些学生要设法把它完成。那实验的结果显示呢，两者都能吃或者是两者都不能吃的学生呢，他们平均坚持二十分钟之后会放弃拼图这个作业啊。但是第二组他们只准吃红萝卜的这个学生呢？ 他们平均只坚持了八分钟就放弃了。这个实验的结果揭露了部分的事实，就是说人的意志力是有限的。当你的意志力哦被拿去抵抗吃巧克力饼干的时候，剩下来的意志力能用来坚持拼图的这件事情就变少了。那当意志力被消耗掉的时候呢，人就会开始陷入容易犯错，那难以集中。 哎，无法控制情绪，而且过度敏感的状态。日常生活中最消耗我们意志力的就是做选择。每一次你要做一个选择的时候，你为了想要做一个对的选择，或者是做一个你想要的选择，你都得消耗一些意志力来抵抗那些不对的选择。但是可能是更具诱惑力的项目。根据研究显示呢，人平均一天要做出三万五千次的选择来。 那你这样子一天下来，到了一天的尾声，你下班的时候，你没有足够的意志力再继续坚持你想要保持的习惯，这就是非常可以理解的事实。我在这里呢，建议三个方法来减少你每日生活中意志力的消耗。第一个就是减少做不必要的选择啊，例如说在买东西的时候啊，因为现在资讯很发达。 所以，我们可以在很多不同的平台上找到同样的东西哦。那你还可以比价，甚至还有些还有优惠等等，甚至还有一些东西可以克制化。那这些过程呢，都不停地消耗你意志力去做选择。像买个笔电好了，第二的 laptop，它的克制化程度就很高。那你克制化完之后，你可能还会找 h p 啊，或是雷同 o 来比价一下。 啊，像这种时候呢，你只要简化你的选择，例如说你只看主要的几个关键啊元件，例如说 CPU 啊、RAM 啊、SSD 三项，那决定一个预算三万五千块钱，那你就丢给啊，例如说 Dell 的业务或者是联想的业务，让他们去帮你 propose 一个适合的 laptop 出来，你就不要再去比来比去了。啊，那第二个则是让你生活中的一些选项呢，可以自动化的完成。 啊，例如说买东西呢，用固定的品牌啊，例如说去固定的卖场买，那把这些事都自动化。当你需要的时候，你就不需要去思考说你要去买哪个牌子，你要去哪个地方买。像我穿衣服就是 Polo 衫嘛，啊，上衣如果是深色，啊，我的裤子就是浅色，我就是完全自动化这些东西，所以我每天不用去思考我要穿什么。 你看很多成功人士，例如说贾博士啊，或者是奥巴马等一些人，他们的穿衣服的方式就永远都是穿那个样子。很简单，因为他们就自动化他们在衣着上的选择，这样他们就不用花力气跟花心思，甚至花时间去思考这些事情。包括你给你自己生活中固定的排程，也是同样的道理哦。例如说，现在有个朋友来约你晚上去吃饭，可是你今天晚上。 该做的事情就是去运动，你根本就不用去花时间要不要跟他吃。你今天晚上的行程就是运动，哦，所以像这个时候，你根本就不用花力气去做选择。那第三个则是尽量把你所有的精力放在重要的事情上。我之前在另一部影片提过，大多数人精力最旺盛的时间就是在起床之后的第一个小时，啊，把今天的活动安排啊，最重要的三件事都放在这一个小时里面去做。 让自己一天下来，你的行程都可以安排得宜啊，然后重要的事情都处理完成了，你接下来你一天之内就可以减少很多消耗心神去处理事情的过程。希望这个分享啊，可以让你保留足够的意志力，让你去维持你想要的生活习惯，也能让你越过越好。如果你喜欢呢，欢迎你继续追踪我的影片，下次再见。